ए इधर रे आज अखरोट का दिन अच्छा जा रहा है पर कल ऐसा नहीं था और कल का भी हमें पता नहीं इसकी बीमारी ही कुछ ऐसी है पर ये यहाँ पे उस बीमारी के लिए नहीं आया था हाँ ये ज़रूर है जिस घटना की वजह से यहाँ पे पहुंचा इसकी बीमारी का सीधा संबंध उस घटना से है तो आइए पहले उस घटना के बारे में जानते हैं अखरोट को उसके परिवार ने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था कोई देख रहे नहीं कोई देख रहे नहीं करता ये रजनीश जी जो उस परिवार के पड़ोसी थे उन्होंने उस बेचारे को सड़क पे कुछ दिनों तक भटकते हुए देखा और उसकी मदद करने का फैसला लिया कल मैंने उसकी कंडीशन जाकर देखा था तो फीडिंग की व्यवस्था भी नहीं थी वहाँ पे और मेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था ओल्ड एज भी है डॉग की जो फुट है और उसके टेस्टिकल्स है उस पर इन्फेक्शन भी है तो आज उसको यहाँ पर लेकर आए हैं और हमने उसकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया है फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको स्किन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको और जो उसके वूंड्स हैं उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अखरोट को सिर्फ बाहरी घाव नहीं थे उसे कुछ बहुत गहरे अंदरूनी घाव भी थे अखरोट लगभग 12-13 साल का होगा और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से घर में ही गुजारी थी लेकिन जब एक दिन उसकी सेहत बिगड़ने लगी उसके परिवार को उसे सड़क पर छोड़ देना ज़्यादा आसान लगा परिवार के साथ छोड़ देने की वजह से अखरोट में जो भी जीने की इच्छा थी वो भी मर गई वो कभी हमसे आंखें भी नहीं मिलाता था सिर्फ नीचे देखता रहता हिलता भी नहीं हम जब भी डॉग्स को ट्रीट्स देते हैं तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट में खाते हैं लेकिन अखरोट खाना खाने से भी मुकर जाता था तब हमें समझ आया कि ये डिप्रेस्ड है अब अखरोट के डिप्रेशन का कारण तो बड़ा जाहिर सा है जो इसको दर्द दिया गया जो इसको छोड़ दिया गया ये उस दुख से कभी उबर नहीं पाया पर देखिए ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को हो जिनके जीवन में कुछ दुखद घटित हुआ है डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और उसी अनुसार फिर उसका इलाज चलता है पर डिप्रेशन का कारण कोई भी हो इलाज कोई भी हो डिप्रेशन का कोई ऐसा इलाज नहीं है सर दर्द की तरह की गोली ली और अगले दिन खत्म इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन पेशेंट्स के साथ पेशेंस से पेश आए क्यों अखरोट yes oh agree I know you do अब जब हम उसे घूमने जाने को कहते हैं तो वो झट से उठ जाता है आजा आजा आजा आजा आजा आजा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ